En el día de hoy estamos haciendo una protesta pacífica, exigiendo a la autoridad de educación que se le busque una solución a la demanda, se le dé salida a la demanda de aquí del centro, como son eh, un doctor o doctora para enfermería, ya que cuando los estudiantes se encuentran con problemas de salud, no hay quien le brinde servicio de, de, ahí, de los medicamentos o cualquier cosa, lo tienen que retirar. También como está la construcción de un laboratorio de física básica, el área de la cancha, los abanicos, mesas y sillas, recoger las mesas y los sillas de los patios y demás demandas. También en el día de hoy eh, estamos también exigiendo que se que el caso del compañero Vladimir Antigua Banderas, que se haga justicia por primera vez. Queremos justicia, queremos, queremos justicia. Sí, estamos haciendo en este semestre la primera actividad pacífica. Vamos a continuar con las actividades pacíficas. ¿En esta ocasión sin quema de Sin quema de neumáticos hasta, hasta ahora.

de Gracias. know what